on the beat. Направо и налево, инста королева Мегалто надева, деву нам накъм Уширин тарин се байка, тагиш ме зебаш Ме гарда да неба, не уранако Бебе ма бедан да умахтай ما بيتر وسيجار задыхаюсь ما بيتر وتاشي да сухтаем Кудаки валеки пыхтай, пыхтай, пай, пай Вада хому на куркун пари, пари В облаках это дуркун пари, пари Озодун по-русскому, брат, ты на римактерам русском Направо и налево, инста پیش میزی باش میگردد دنی بنی و رنک светилна дори Кар димът е да в кайф, са боли добавь Небо шанука изправь, на муда мара да бавим кушки нака на сторис, нишоната бара Кастон китони Раз за ми и две замаза, бар за разо, рата за раза Мобе удана гуфта бъдам ките, бои За възи към джои джой Уширин тарин се байка Тагиш ме зебаш направо и налево Рафт инста королева Направо и налево инста королева Мегалто надева деву нам накъм Уширин тарин се байка тагиш ме зебаш se bajka ta gish me zë Bash me gardat da ne Shirin tarin se bajka ta gish me zë Bash me gardat da ne